Ola, eu son Brais Rei e vos ensinar a facer unha máscara caseira para protexervos do coronavirus. Para elo, vais necesitar dous cachos de tea de algodón de 25 por 15 cm. outros dous anacos de tea de filtro de 25 por 15 cm. e tamén dúas tiras elásticas de 30 centímetros unha tesoira e máquina de coser. Collemos os dous anacos de tea de filtro e poñémolos sobre un anaco de tea de algodón. E por riba colocámoslle outro anaco de tea de algodón. Polas partes máis con longas, haces un dobladillo de 0,6 centímetros. Ahora, por las partes más cortas, faremos un dobladillo de 1,25. Necesitaréis un imperdible para pasar a tira elástica por lo dobladillo que acabáis de hacer. Anudamos a tira elástica e esconderemos o nudo ca a axuda da tesoira. Ora vos amosar o que fixen. Fruncín as teas e, e dinlle un pequeno cosido as teas extensibles. Así es como debería vamos a nosa